Bero, problema hoen dugu, e, bideo hontan, e, eskatzen dikute triangelo bat, eta e, eh, bal, e, trianguluko ditugun datuak hauek dia, alde batetik AB aldea, e, HC altuera, alde horrekiko elkarzuta osatzen duena, eta HA, e, A puntutik pasatzen den altuera, e, lau zentimetrokoa. E, beno, azteko, kokatuko dut marra bat, lerro bat, eta lerro horretan A, B aldea e, eh, kokatuko dut. Kompas hartuko dut, zentrotzat mutur hori hartuko dut, eta lerro horren gainean e, 5,5 cm erradioarekin arku bat trazatuko dut. Beno, ba, badakit ja, A eta B erpinak nun dauden. Eraz, hemen kokatuko dut, eta B beste zuzenkiaren beste muturren. Bale, gero badakit C puntua, beste erpina, eh, altuerako distantzira egongo dela e, hemengo AB e, eh, zuzenkitik. Beraz, trazatuko dut lau koma lau zentimetrora paralelo bat. Horretarako gogoratu beti elkarsutaren el, gainean neurtu behar ditugula distantzia hauek, beraz, edozein puntutik elkarsuta trazatuko dut, konpasa erabiliko dut elkargunea zentrotxat hartuta. Hartuko dut neurria, lau koma lau zentimetrokoa, eta elkazuta horren gainean markatuko dut paraleloa pasa behar den puntua. Beraz, eskuaira eta kartaboia erabiliz, trazatuko dut e, eh, A, B, zuzenkiarekiko paraleloa, lau koma lau Badakit C hemen egongo dela. E, gero jarraitzeko begiratu behar dut krokiz hau eta ikusten dudan arabera e, atxea altuerak osatuko duela C B aldearekin angelo zuzena. Beraz, horrek esan nahi du A B aldea e, eh, mar graduko angeluaren arabera ikusten ari naizela. Beraz, erabili behar dut, arku kapaza, larogeita amar graduko e, graduaren arabera ikusten dudan AB zuzenkia. A, eh, arku kapaz hori trasatzeko oso simplea da, bakarrik e, begiratu behar dut, edo orkitu, zehaztu behar dut, eh, zuzenkiko erdiko puntua, erdi bidez, eta hori izango da arku kapazaren zentroa. Bi arku arbitrario bat dut, A eta B muturetatik, elkarzuta trazatuko dut zehaztutako puntutik, eta hori izango da zentroa, arku kapasaren zentroa. Beraz, hartuko dut konpasa, puntu hori, erdiko puntua, zentrotzat hartuko dut, eta A edo B puntuetaraino irikiko dut konpasa, eta trazatuko dut zirkunferentzia. Hau izango da arku kapasa, laro gaitamar, gradukoa. Horretaz aparte, badakit e, puntu hori elkarzuta osatzen duena e, A puntutik H suba distantzira egongo dela H, HA lau zentimetroko neurria da, beraz, konpasarekin, hartuko dut neurri hori, lau zentimetrokoa, eta arku bat razatuko dut. Beno, baina badakit, puntu e, honetatik pasako dela CB aldea. Beraz, eskuaira eta kartagoia erabiliko dugu, ne kasuan, hau ez nuen egin nahi, barkatu, atzerak agotako dut, eta horrein bai, lotuko dut, lotuko ditut, bi puntu horiek, B puntua, eta arku kapazaren bidez, eta e, lau sentimetroko arkuren e, eh, radio, radioa duen arkuren bidez, e, zehaztu dudana. Hau da, eta B puntua. Beraz, paraleloa e, eta lerro hori, bi lerro horien arteko elkargunea, hori izango da C puntua. Beraz, gure esendatzeko moduan, C e, eh, dituko diot, eta orain ja badaukat emaitza, beraz, nire emaitzarako e, arkatza hartuko dut eta markatuko dugu ja soluzioa B, C, C, A, eta A, B. Beno, e, hori da emaitza, e, dozein galdera baldin bazu, galdetu lasai, e, eskerrik asko.